Che è questa malattia che mi è venuta? Su fatto che non voglio vedere la gente. Chi mi ha miscata? Chi me l'ha mettuta sta frevangolla che mi dà tormenta? Chille che solo parlano si dice che sono pazzo o sono fissata. Sono quelle tipo che hanno perso la bussola per una femmina o stanno disperata. I tengo i soldi. Sono voluto bene, ma la mente che cosa? E vangio spia. Chi mi ha miscata questa malattia? Sta Frevan Wall chi me l'ha mettuta? Io parlo solo, credimi. Mi sei una folle gente che non veca. Sento parlare, e rispondere, dicendo sempre stessa fessaria. Ma fosse questa la freva e la malattia.